Ahí está subiendo, ahí está subiendo. Aquí tengo. ¿Tiene cerca? Sí. Tenga listo un poco de agua con trapo y cosas para limpiar los bloques. ¿Podemos hacer el ensayo en movimiento? Al 2 golpea Roberto. Al 2 golpea Roberto, 3 mueve la cabeza. O sea, mueve la cabeza después de lo que sale la sangre simplemente. Pues solo siente... En, este plano, cuando tienes a, a Santiago al final, sería bueno que él esté al fondo. Guardamos, guardamos silencio, solo hablamos de la 149. Estamos. puede tirar la cabeza hacia adelante? No. ¿No puede? No. Creo, ¿no? Ahí está. Ok. No, quita, el, 0, 1, 2, 3.